Itxialdi hau zenetik, kalean gure artean distantzia batzuk mantendu behar ditugu. Ezin diogu gure lagun bati musu eman, edo besarkada bat, edo eskutik heldu. Gogoz gaude berriro lengo egoerara itzultzeko. Baina COVID-e meretzi aurretik, kaleak ez ziren denonak, edo ez behintzat maila berean. Homosexuala, bisexuala, lesbiana edo transexuala izan da, kaleak ez dira inoiz espazio seguroak izan. Eskola ere ez, lantokia ere ez. Konfinamendu garaian, espazio guzti hauek ustu egin ditugu, eta etxean sartu gara. Baina etxea espazio seguro bada denontzat. LGTB kolektiboa oso egoera prekario batetatik zetorren, batez ere transexualen kasuan. Eta krisialdi honek prekarietate hori handiagotu egin du, areagotu egin du. Honen ondorioz, jende asko eta asko, bere jatorrizko familiaren etxera itzuli behar izan da. Gurasoekin bizitzera. Familiarekin bizitzera. Familietan askotan, tamalez, opresio egoerak egoten dira eta bizitzen dira. Pentsa, zurekin bizi direnek, ez baldin badakite zein den zure orientazio seksuala. edo ez baldin badute zure identitatea respetatzen, edo ez baldin badute onartzen, edo ez baldin badute ulertzen, isilik egotera behartua zaude orduan, bakarrik egotera, etzaren norbait izatera, zinean. Horregatik, homofobiarekin, lesbofobiarekin, bifobiarekin eta transfobiarekin bukatu beharra daukagu. Etxetik hasita, baina ez etxean bakarrik. Espazio seguro eta anitzak sortu behar ditugu, bai lanean, bai artean, Honetarako garrantzitsua da zure buruari egunero galdetzea nahikoa egiten ari zaren violentzia hauekin bukatzeko zure ardura ere badelako